Hi guys! Welcome ulit sa Nick Creation Channel. Ngayon pag-uusapan natin papalapit na NFT sales and yung iba pang details related dun sa NFT skins. Pero bago tayo magsimula guys, so gusto ko lang magpasalamat dun sa laging sumusuporta sa Nick Creation Channel kahit di tayo masyadong constant na nakakapag-upload pero laging may mga nagko-comments and sumusuporta dun sa mga videos natin. Dahil dyan, mamimigay tayo ng dalawang 5 USDT sa dalawang supporters natin. And simple lang yung mecha mechanics natin. So, pupunta lang natin yung recent content natin about League of Ancients. And kung sino yung mga nag-comments dito, so meron silang chance na manalo nga nung 5 USDT. Tapos, ganun lang din yung usual process natin Wheel of Names nang na tayo tas alamin lang natin kung saan tayo magbibilang from the recent comment ba o from the oldest. So let's do it. Okay guys, so magsisimula tayo sa from the newest and bilangin naman natin kung pang ilang comment galing doon sa recent one. So, pang 5. So, hanapin na natin kung sino yung nanalo, guys. Okay, so 1, 2, 3, 4, and 5. So, yun guys, ang nanalo ng 5 USDT natin is si Hatred Rage. So comment lang tayo. Tapos guys, kuha pa tayo ng isa. Okay guys, so kuha pa tayo ng isa pang mananalo. Alright, so count natin. 1 to 10 ulit. So, konti lang sila, guys. Actually, lagi may mga nagko-comment din kailan daw yung next giveaway and all. So, at least ito na. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright guys, so yun lang. So ganun na yung gagawin natin guys. As much as possible, itatry ko talaga na laging may pag-giveaway sa every video natin. Actually guys, yung topic natin ngayon is about NFT skins and NFT sales. So dito, yung information about NFT skin. So yung bawat hero daw, magkakaroon siya ng iba't ibang klase ng skin at iba't ibang rarities. So alam naman natin yun eh. So combination na siya ng talagang traditional na MOBA game. Meron siyang iba-ibang mga skins, 'di ba? And dahil nga nandito tayo sa blockchain, so meron siyang iba-ibang mga rarities din. And for sure, diyan din naka-base kung ano yung pwede nating kitain or makuha na tokens based on sa game. Same lang din nung concept. So kapag may skin ka, then ito rin yung cosmetic appearance nung hero natin. And yung dinagdag nila dito, kapag meron kang hawak na NFT skin, so ito rin yung way para makapag-stake tayo. So ibig sabihin kasi nun, kapag bumili ka ng mga skin na yon, magkakaroon ka rin ng opportunity na kumita. Kasi alam naman natin yung concept ng staking, 'di ba? Ito yung investors na willing din na humawak lang ng mga uh, investments or tokens or assets para magkaroon ng interest rest, kumita sila doon. So, yun lang yung concept doon. Sorry guys kung pero alam niyo na yon, alam niyo na yan. And then eto naman, makikita natin dito kung ano yung mga skin category. So, makita natin dito yung Immortal, Genesis, event slash seasonal, mythical, legendary, champion, elemental, epic, and basic. So at least makita na natin yung types ng rarities ng skin. So makita nyo dito guys na yung pinaka mataas is yung immortal and makukuha lang natin yan through skin fusion. Kung matatandaan nyo dun sa mga AMA sessions, namimigay sila ng certain skins na pwede nating i-fuse para makakuha nga tayo ng immortal in the future. And so on. So yun na yung mga mythical legendary hanggang sa basic. Malalaman nyo mamaya paano ba makukuha yung mga rarity na yan. Ano yung chance na, na meron tayo. NFT staking. Merong iba-ibang mga rarities ng skin. Based sa rarity, nandun naka-base yung mining power niya. So, syempre, mas mataas na mining power, mas mataas yung LOA tokens na pwede mong makuha. So, I think related na rin siya dito, no? Yung rarity level na 10, 9.5, 6.5 up to yung 1 nga as the lowest. So yung amount ng LOA tokens mo na mamamine based on sa total ng mining power across all the users. So, meron din silang ganun na consideration. Syempre kung limitless yan, baka, di ba, hindi rin maging sustainable yung economy ng games. And then, NFT fusion naman. So, yung mga NFTs natin, pwede siyang i-combine para makapag-create tayo ng higher rarity skin. So simple lang naman yan eh. So parang yan na rin talaga yung concept ng fusion pag level up or pag combine combine ng mga skins natin. Sa, sa ba to available <laughs> sa Dragonary may ganyan, di ba? So kapag nag-fuse ka, mawawala na yung ibang dragons mo and then magiging isang dragon na lang siya and dito ganun din nag-come up sila dito kasi sabi nga dito dito para ma-balance nila and ma-reduce din nila yung supply ng NFT skins and at the same time, ma-increase nila yung value ng NFT skins. Kasi nga, kung wala tayong way na makapag-burn ng mga NFT skins na yon then mahihirapan din na pataasin yung value nun. So, as in, pababa lang yun ang pababa. Yung Fusion, ito yung way para makakuha ng immortal skin. So, meron din silang tinatawag na NFT bonus So users will gain a bonus effect when they have collected all the same NFT skin rarity level for all 5 different roles. So, ang sabi dito, kapag na-collect mo yung mga skins na same yung rarity level, kunyari, epic skin. So, meron kang ganun sa lahat. Meron siyang bonus effect. Parang maapektuhan din nun yung uh, mining power. And then, NFT sales naman. So, ito yung pinakakailangan nating abangan. So, nandun naman to sa website nila. May tab nito. Kapag in-announce nila kung kailan yon Ito yung mga pricing nila. So, kapag nirelease na nila yung NFT Sales 1, beta capsule yon So, merong 70,000 na quantity. Tapos, ang price nun is 30 USDT. So, around 1,500 pesos yan. And then, um, yung NFT Sales 2 nila, yun yung Alpha Capsule. So, ang price naman niya nasa 3,000 USDT. So, nasa 15,000 din to. Sa sales tree naman, yun na yung Genesis capsule. Imagine guys yung Genesis capsule or yung alpha and beta. Yan yung mga pinapag-giveaway nila ngayon sa simula. Before the end of this um, video, mag-share din ako ng link, ng Glim link para magkaroon kayo ng chance na manalo ng 1 beta capsule or alpha, be- uh, alpha capsule. Previously, meron na rin akong pinag-giveaway. Yung nanalo nga si Ernie, yung Genesis capsule. And ang worth nun, 1,000 US dollars yung huli naman, ito na yung Immortal Skin. So, 50 lang yung ibebenta nila. 50 pala. Tapos, ang presyo niya, imagine guys, nasa half million yung price niya. So, ang makukuha mo daw dito, meron siyang certain allocation na tokens na ipapakita ko yung computation dito sa next slide. So, yung computation lang naman niya, halimbawa, Genesis Capsule ka, merong 1,000 na unit, bumili ka ng isa. Then, i-divide mo lang ng 1,000 to, syempre, yun yung total unit. So, meron kang makukuha na 3,000 LOA tokens. And imagine natin kung pumalo ng 50 pesos lang yung per token ng LOA. So, meron kang makukuha na 150,000 pesos. Yun yung mga possibilities na pwede natin kitain. Kasi 1 billion token yan eh. Actually, pag 1 billion token, pag hindi ka ganun ka ka-hype usually nasa 10 pesos lang yan per token. Pero considering yung yung size ng ng audience natin for MOBA, first MOBA game sa blockchain. So pwede talaga siyang pumalo ng 50 pesos or baka masigit pa. Na-mention din nila sa next slide na um, wala daw limit yung pwede mong bilhin dito na na NFT skins. And first come first serve siya. Actually, chinat ko yung dev kasi nga, yung recent na experience natin sa Monza Infinite, di ba? Walang captcha. Nangyayari parang 7 seconds yung mga bot kaya nila kagad mabili yung mga dinidisplay na Inception or mura na mga no- normal monster, di ba? So, ilang So, isa yun sa mga kailangan nating i-consider. Hindi natin alam, pero at least na heads up natin yung dev. Sana gawan nila ng paraan, lagyan nila ng captcha para ma-ensure natin na magiging fair pa rin yung, yung pagbili dito. Alright, so next, uh, NFT skins for all sales. So sabi nila, kapag nakabili ka ng mga capsule, kapag beta capsule yung nakuha mo, kapag inopen mo siya, ito lang yung mga chances. Pwede kang makakuha ng basic na skin, 55% yung chance. And then epic skin naman, 30% chance. And then elemental skin, 15%. Kapag naman al- alpha capsule naman yung in-unbox mo, 55% champion skin yung pwede mo makuha or legendary or mythical. So 15% yung chance. Pero kapag meron ka namang Genesis na capsule, guaranteed na yon Genesis skin yung makukuha mo for a random hero. So, ayun, ito lang yung mga for information sa atin para alam din natin anong capsule yung ipaprioritize natin. Yun, malapit na tayong matapos sa video na to. So, share ko lang yung link ng Glim. So, this is sponsored by League of Ancients din. Mamimigay sila ng 1 Alpha Capsule and 1 Beta Capsule. Make sure lang natin na i-follow natin yung Twitter account and then yung i-retweet natin yung ipapa-retweet sa atin dito sa Glim link na to. And then, kukunin na lang natin sa kanila sino yung mananalo. So, meron lang 4 days para makasali tayo dito. Initially, na-share ko na to sa community ko sa Telegram. Ayun, ang bilis oh. So, meron ng 129 entries. So, kung hindi pa kayo nakaka-join dun sa Telegram community ko, guys, o oh, ilalagay ko na lang yun sa description para mas makapag-interact pa tayo doon. And at the same time, kapag meron din ako mga giveaway, sila rin yung priority ko. Balik tayo dito. Reminder, so bukas na guys, idodraw na namin yung mobile phone na kinampaign natin for a month. So makikita natin yun doon sa Facebook page ng Nick Creation. Andun yun, nakapin. So simple lang yung mechanics natin doon. Kailangan lang natin mag-comment uh, ah, doon sa mga YouTube contents natin and Facebook contents natin na related sa League of Ancients. And yung process natin ng pagpili, Wheel of Names lang din ulit na pipiliin natin kung Facebook ba or YouTube yung pagkukunan natin ng winner and then pipiliin natin kung pang ilang video ng LOA or post yung kukunin natin and then at the same time titingnan na natin kung sino sa nag, mga nag-comments doon yung maswerteng mananalo ng mobile phone so ayun, nagpapasalamat din tayo sa LDX uh, for sponsoring this and I'm sure marami pa tayong mga giveaways thank you for watching this video let's make something awesome together so yan yung pinaka ano ba, slogan ng League of Ancients and kung meron kayong mga tanong, so lagay nyo lang dito sa comment section and kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, please guys, subscribe na kayo and I hope makasali rin kayo dun sa marami pa nating mga games and activities and let's have fun while enjoying yung mga games na pinifeature natin.